Veo una. ¡No, ¡Bien! ¡Ya tenemos cena! Esto es <laughs> espera, oh, ¿No te has leído libro? ¡Oh, pobrecito! ¡Venga, chucho! wow, wow, Esto significa que no hay que tratar mal a los animales aunque nos cansemos de ellos, porque también tienen vida.